Ma scusa, non c'erano 27 milioni di treni che arrivavano prima di sto coso? E eh, questo è il tetto per l'aereo quando è con me. Quella è la serviamo base. Guarda quella. Quello che... è mezzo. Quel tizio lì non so io Matti come minchia fa portarsi con Ne hai ammazzati due? Sì Ma tu fai schifo Moccata la Bright One down